Voilà ba ndeko mbote na biso lisusu na kombo na Yesu toye ko pesa bino message o Nzambe apesa biso lisusu na mokolo lelo toza kozwa Bible na kati ya euh, Ephesiens chapitre 5 euh, verset tobanda partir 1 déjà apôtre Paul azoloba boye soyez donc les imitateurs de Dieu comme ses enfants bien-aimés et marchez dans la charité et ainsi que christ nous a aimés et s'est livré lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Que la fornication, ni aucune impureté, ni la cupidité ne soient pas meme nomme parmi vous ainsi qu'il est convenable à des saints. Parole elobi na biso boye, tozala ba imitateur ya Nzambe to ya Christ lokola bana na ye ya bolingo, totambola na kati ya bolingo ndenge ye alingaki biso. Mpe amipesaki lokola mbeka ya solo malamu epai ya Nkolo. Que mabe ezala na kati na biso te, bosoto ezala na kati na biso te, lokoso ya mbongo ezala na kati na biso te, ezala meme, etangama meme na kati na biso te. Soki to, tolobi likambo, tobanda na likambo ya lokoso ya mbongo. Batu boni lelo bakoki koloba en tant que ba chretiens balingaka Nzambe à 100 pour 100 que baza lokoso ya mbongo te? Lokoso ya mbongo c'est à dire mutu aza na mbongo malingi kaka azua lisusu mingi koleka. Lokoso ya mbongo c'est à dire mutu aza na mbongo makabaka te, cupidite. Mutu aza na mbongo mais asungaka ba ndeko mususu te. Mutu aza na mbongo mais ayebi koyoka mawa te po muninga mususu azwa. Mingi kutu soki aza na mbongo ye alingi ye moko atikala aza na mbongo kaka ezala ebele epa na ye. Mo soki aza na mbongo alingi ye moko azala chef azala patron. Surtout na ba mboka oyo biso towuti. Moto aza na mbongo na famille alingi te ke baninga mosusu bakoma na mbongo lokola ye mpo ba dependre na ye olie kutu a aide bango bango mpe bamata mpo ye moko mpe akoma un peu decharge non ye alingi aza na mbongo koleka bango makambo oyo normalement na kati ya bana nzambe tokoki koloba yango meme pas biso toali koloba yango mpo toko comprendre ke parmi biso ba faux frères baza tellement ebele okomona mutu aza pasteur mais aza na mbongo ebele ma osenga susu mbongo moko na États-Unis azali kutu na avion ma osenga susu deuxième avion mais entre temps oyebi te bato bazoya na kati ya église na yo est-ce que baza, na, baza meme na eloko ya kolia misusu na kati ya bamboka oyo biso towuta aza na mbongo mais asenga toujours mbongo ti lelo Chaque dimanche batu ou bien chaque mois ba afungola fungola ba eglise par ci par là batu baya kofukamela ye bapesaka ye mbongo na maboko boye yango wana eza important to comprendre soki oza mwana nzambe de vrai soki oza na bolingo ya nzambe eloko moko te ekoki koleka kopesa mbeka ya bomoi eloko moko te ekoki koleka kopesa bomoi na yo mpo na bato. Mais là, Yesu amipesamaki mbeka mpo na biso, mpo na masumu na biso. C'est à dire biso soso tobimbengi tozali bana na ye, il faut tozala près ya komisacrifie, ya komisanctifie. C'est à dire bomoi na biso ezala su na ntina te. Meme soki oza na mbongo, mbongo ezala mpo na yo lokola baobjet oyo okoki kosala baechange. Yesu kutu alaki na kati ya mokili awa, il pouvait tout avoir, mais azalaki meme pas na porte monnaie. Mpo na kofuta mpaku ifalaki kotinda, ah, mpo na kofuta impôt ifalaki kotinda, n'est-ce pas, disciple azwa mbongo na kati ya monoko ya mbisi. C'est pour dire que mbongo ekoki kozala soki ezali serviteur, oui, mais ekoma maître na yo te. Malheureusement, toomona yango de plus en plus, bato bengi bana Nzambe, Mingi ba tiki meme nzela ya Nzambe pona kaka mbongo. Mingi ba meme pas na temps ya ko prier kaka pona mbongo. Mingi baza meme pas na temps ya ko ya ko teya ba ndeko po alingi kaka azwa mbongo. Mingi kutu place osalaka bayebi kutu te ko sambelaka. Bozo mibenga mwana Nzambe. Impuretes, bosoto. Oza mwana Nzambe mais otaka ba film ya mabe. Oza mwana nzambe me osalaka makambo ya mabe na kati ya nzoto na yo. Oza mwana mabe me oza mwana nzambe me okosaka. Oza mwana nzambe me oyibaka. Oza mwana nzambe me oyinaka bandeko. Oza mwana nzambe me okosela bato makambo. Calomnie. Makambo ekutana na kati na biso te. Impu, donc impu, imp, impurité eza mpe lokola oza, ma, oza donc bosoto liboso ya nzambe bible elobi ke no prière ya juste eza na efficacité seke juste tokoconstruire lokola moto aza pure Mais prière ya mutu ya bosoto impure ese babini bible lobi eza horreur na mato ya nzambe e, eza kutu eza mabe mingi na mato ya nzambe soki na makambo oyo oza kose retrouve yo ndeko ozoyoka ngai senga bolimbisi epa nkolo change façon na kozala puisque soki oza mwana nzambe fo ozala mosantu lokola ye aza mosantu Soyez saint comme mo comme moi je le suis. Soyez saint comme votre père est saint. Bozala ba santu lokola ye moko Nkolo ali mosantu. Bato ya katolike bakomisi mutu, mutu mosantu kaka so mutu akufi. Mais bosantu ya kibomoto fozala ntango mutu aza na bomoi. Yango moni tango Bible ezo koma quelque part ozo Paul azo ba que non pesa ba ba santu oyo baza na kati ya église na ndaku kuna boye na boye. Pourquoi puisque mo santu ali mutu ali kotambola na bo santu na bopeto na kimia na bolingo na bosolo na verite. Mosantu akosaka te, mosantu ayinaka te, mosantu ayibaka te, mosantu asalaka kindumba te. Yo sikoyo oza na kati ya eglise membre ya eglise banda 20 ans moyibaka osalaka misala sans que ozala ezala enregistre otongaka ofingaka osalaka kindumba bongola motema na yo ndeko bible continue elobi boye Qu'on n'entende ni paroles grossières ni propos insenses yo oza mwana nzambe mais meme koloba oyebi koloba maka c'est à dire oloba lokola yanke oza mwana nzambe olobaka lokola lokola mutu ya liba mutu ya balabala oza mwana nzambe olobaka lokola mutu aza na education te maloba na yo ezala toujours mabe soki ozoloba bato bazosentir impolitesse na kati ya maloba na yo soki osoloba bato bako sentir que voyou oza voyou oza mwana nzambe akozala voyou te mwana nzambe ntango nzambe akomisi yo mwana ye akochange yo paul alobi que celui qui est en christ devient une nouvelle créature okomi ekelamu ya sika français ya kiyanke lingala ya kiyanke uh, uh, sepa anglais ya kiyanke efo elongwa Ba mots ya mabe na kati ya monoko na yo il faut elongwa. Ba mots kutu bana baloba na ba ndaku te mais yo mutu omibengi mwana Nzambe ozo loba na monoko na yo eza mabe. Eza mabe. Eza ba signe ya koloba ke mutu oyo nanu a, nanu penza akomi mwana Nzambe te. Tobenga yango brisement. Aza nanu brise te mutu wana. Bible elobi ke maloba ya biloko ya bongo ezala na kati n'est ce pas ya munoko na bino te. Ba plaisanterie mutu aza koteya na ba na ba plaisanterie c'est-à-dire akosala ba blague mpo bato baseka. bato balingaka biloko ya bongo baseka biloko epesaka bomoi te bible bible ebisi soki ntango oza mwana nzambe biloko wana ekozala na monoko na yo te il faut ozala sérieux il faut ozala sérieux toboyi te koki koseka mais faut ozala nde sérieux mama nzambe basala yango basala yango je te lelo tomoni bavideo ekomi nango ebele moto akotya kamera alobi na ye Soki na moni eloko eloko ya malamu ezali na koloba, soki na moni eloko eza pe mabe na koloba, mais na li fanatique ya mutu te. Mais soki na moni ke ndeko moko abungi na maloba, to abungi par rapport eloko mua muke, na koki koyamba ngo na place publique te na donc na etendre ye bongo non. Il faut ozala muana Nzambe oyo oza na na bienseance. na amour so omoni ke likambo moko ndeko asali eza malamu te eza na façon oko olobela yango pe meme na kati ya media tobi ke teke tobomba mabe mais to soki mutu akomi kowangana akomi kowangana kibonzambe ya Yesu Masiya wana tokoloba yango po batu balanda ye te Mais jamais mutu po asali alobi likambo moko esepelisi yo te mbala moko okomi kokomisa ye ennemi jure. Moi je pense que wana eza malamu te, il faut botika makambu wana mais plutot des actions de grace car sachez le bien qu'aucun fornicateur ni impur ni cupide qui est un idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de cieux de, de, de, de Jésus-Christ. Mutu aza idolâtre Mutu ali cupid ça dit mutu ya lokoso ya mbongo mutu ali mutu ya bosoto fornicateur akoza na heritage na bokonzi ya likolo te ça dit akokota bokonzi ya likolo te que personne ne vous seduise par de vains discours car à cause de ces choses la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion tozomona ba pasteurs Ba pastour oyo nga na bengaka ba prophète oyo na bengaka ba profiteur ba koteya bino makambo ya kitoko français ya malamu lingala malamu anglais malamu mpo na ko attire attention na bino yesu abo donc ayaki na mokili awa mo, bible elobi que non il n'avait ni éclat ni beauté pour attirer la, donc le regard mais en lui il avait la divinité yesu akoki koseduire yo te mpo na yo okoma Okoma objet non yesu aya ko presente yo la vie et la ou la mort yo sikoyo faut pona osala libre choix yango eza important bo comprendre makambo oyo que non kanda ya nzambe ekokweya na ba oyo nionso bali kolanda ba vain discours bato bali kolanda ba philosophe bato bali kolanda ba grand bishop ba pasteur landa yesu masiya Po ye nde nzela, solo pe bomoyi wana okomona okozua la vie eternelle nkolo apambola biso shalom.